Ini dia Neskona Noodle. Hai happy guys, udah pernah minum kopi pakai bakmi? Ini baru kolaborasi yang goks. Apalagi kalau kopinya Nescafe. Nggak percaya? Kau mesti nyoba nih. Siap jadi the next dalgona trend Nescafe Indonesia. Bener kan? Nggak bohong Enak banget cuy Selamat mencoba Bagikan video ini ke teman-teman kalian ya Thank you